baby and this is Jaden our baby so today please join us once again for our another adventure here in Alaska so we're going to Palmer and we're going to harvest some vegetables there dito sa bag ko. Ready ako. Dala ko yung plastic dito sa bag. Nasa loob ng bag. Yan. So, anong unahin natin? Dito po kami sa bukid. Oh, oh the cauliflower? It's right here. Ito po kami sa bukid. Mag-harvest harvest kami. Oo, oh, maghahanap pala ba ganyan, oh. Maghanap na kayo. Ganon? Ano ba yan? Green beans, oh. Green beans. Ito, broccoli. Oh. Ito, daddy, broccoli. Broccoli. Broccoli? broccoli. Ay, ay, astig. Dati hindi ako maano kung anong maganda. Bukod sa akin, hindi ko na alam. This is the cauliflower. <laughs> pala ako, <laughs> yung asawa ko kumuha. Got knife from Marco. Pa-harvestin natin yung patikan <laughs> sa, sa bukid. Presenting! Presenting! My hobby. dan, dan. Tan. Ito nga pala ang lupain namin. thank you gloves kanina. I know, we forgot the gloves. Oh, maganda. Ang laki! Ang laki! ng pinag-harvest na namin. <laughs> kuya mo babae. Ay, ate! <laughs> ate ko pala! <laughs> Pinawawala akong ate. Ito talaga yung baby brother ko eh. <laughs> Lahat na lang, babae! Ito, babae din. Malandi oh! Nakapuwa! Nakapilantik yan. outside. Kumain kami sa labas. Because we celebrated Davi's birthday. And yun, so ka, that's why kakauwi lang namin. So ngayon, I'm going to show to show you guys kung ano yung mga napag mga napitas namin. Na at nabunot. <laughs> napitas at nabunot. Na-harvest namin kanina. Salamat dun sa farm owner at merong paganito sila. Aking junakay. So, yun. So, meron tayong broccoli, carrots, cauliflower, potatoes, and another potatoes. Yes, and they're huge. Look at this. <gasps> <laughs> and bok choy. Looks like pechay But no, it's bok choy. <laughs> so, ayun. And, ang cost ng lahat ng to is only $18. So, kung alam ko lang na hindi naman pala ganun kasi sobrang mahal. Sana din namin yan na namin. At least, at least, fresh siya. So, ayun. Sana nag-enjoy kayo sa aming adventure kanina. please don't forget to like this video and subscribe to my youtube channel so and then don't forget to ring the bell button so you'll be notified when i uploaded a new video thank you see you soon